ምነ ጥበብ ግብርከ እንተ ይተአምር ቂመ ጳውሎስ ሐዋርያ ብእስረ ሰላም ብእስረ አንቅሮ መስተሳልመ ብእስረ የእስራኤል ጳውሎስ ኢያሱ ዘለፈጣሪ ትገኒ ሀበ ምድረ ርስት እጣ ምክንያት ሀበ ኩነኒ ስኮራ ሀበ ምድረ ገባና በጠዋትና ማታ አጥማቀ ዮሐንስ ከጠማቂ ጌታ ተባብረዋልና በዚች በኛ ቦታ ታላቅም ተብለህ ዝናን እንድታተርፍ አስተካክለህ አውራ ነጥብ ጠብቀህ ጻፍ። ነውና ዳዊት ለጸሎት ደጋግመሽ ተኙ ዳዊቱ ሌሊት ለዛውም ጸጋ ነው። በጸጋ ተወልደሽ በጸጋ ያደግሽ ሙሽራችን ትዕግስት እድለኛ ነሽ። አሴራ በእውነት እድለኛ ነሽ። ከመልካሟ ቦታ ከኢትዮጵያ ጋር ስለተዛመድሽ አረንጓዴ ለብሰሽ ውበት ዘራብሽ። ይህ ሰው ማመን ልተውለው ፈጽሜ እህቱ ነሽ እያልኩ ሳወራ ከርሜ ቃላማ ያረግሽን ባከለብኝ ሲል ምነው ብትረች ምን አለ ቢበቃሽ አልሸነፍ ብለሽ ጸንተሻል በቃልሽ እንዲያው በእውነቱ አሁን እህቱ ነሽ። ኢትዮጵያዊነታችንም የሚያኮራ በመካከላችን በእድሜው ወጣት በእውቀቱ ግን እጅግ እግዚአብሔር ሀብት የሰጠው ዲያቆን መላኩ አስማማው የሚባል ሼክስፒርን ሜዳሊያ ከዓለም አንደኛ በመውጣት የተሸለመ ወንድማችን አለ። የልቀት ጉሃን ወዳጅና ጓደኛ ነው። ይህ ወንድማችን ዲያቆን መላኩ አስማማው ከዚህ በመቀጠል ለሙሽራውና ሙሽሪት ክብር ያዘጋጀው ስነ ግጥም ስላለ ቀጥታ ከወንድማችን ዲያቆን መላኩ አስማማው ቀጥታ ወደ እኛ ይተላለፍልናል። ዲያቆን መላኩ አስማማው አካለ ቤቴ አምላከ ሙሴ በካራን እንተ በቃሉ ነበቦ አስራተ ፍቅረ ጋብቻ በአማን ውሃቦ አስራተ ፍቅረ ጋብቻ በአማን ውሃቦ ለመርአዊ የህግ ንጉሥ ዘበክህነቱ ሰሃቦ በደብረ ምህረት ዘሳሌም ደብረ የብቦ ቅድመ ገጹ አኮኑ ረከቦ አፈር ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ቢል አንተ ወደ ምዕራብ ወደ ቤት ታያለህ። በዓላማ ጽናት የተነገረልህ በጣም ህዝበ በስራ ኩሩ ነህ። ሰውማ የሚያወራው የሚለው መሻጣል በጣም ኮስታራ ኩሩ ነው ይለሃል።